Oh, hi, it's me again. <laughs> it's been a week I don't make a video on YouTube, so I'm back, but I don't know what I'm going to talking about. Well, the title, maybe the title you would be know, but <sniffs> because it's raining outside, so I'm gonna talk about porn. <laughs> porn? <laughs> what? Kalau menurut Wikipedia, porn adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka atau explicit, explicit, no, dengan tujuan membangkitkan birahi gairah seksual. Jadi kalau misalnya kalian nonton porno tapi nggak bergairah berarti itu bukan porno. Menurut Google, setiap hari ada 68 juta pencarian dengan menggunakan kata porno. <laughs> <laughs> Dan seiring berjalannya waktu, porno itu gak berhenti di situ aja dan berbagai macam porno kategori, kategori not the video kategori maksud berbagai macam porn kayak video, gambar, cerita, novel, musik, kartun, VR, and so much more. Tapi bukan itu yang pengen gue omongin. Temen gaming gue mau ngasih tahu kalian sesuatu. Is it on? Let me check. Okay, it's on. Oh my god. Uh, let me show you something. If you go to uh, Google Play Store, right there, you search live, here it is. Bahkan udah ada tulisan 17 plus. Orang nyari porno di aplikasi live. <sighs> Ya, triggernya karena YouTube. Kalau misalnya kalian pergi ke YouTube dan cari keyword Bigo, here it is. A oh, porn. I just don't get it. Akhirnya kayak orang-orang yang masih awam download Bigo hanya untuk mencari porn. Padahal nggak semua yang di Bigo itu pono. Look, I'm scrolling down. Bam, there you go. Ayun Star. You know, Ayun Star is a Indonesian Idol top 10 masih main kan? Atau enggak? I don't know. Gue udah gak nonton lagi. Dan kalau misalnya kalian pergi ke situs Bigonya, it look like Twitch. Look at that. Gaming, Apples, Miwa. Who the fuck is mu? Hasan. Oh, <laughs> trigger. <laughs> Battleground, FIFA Online, Mobile Legend, all this gaming, y'all. I mean, like, what? It's not all about porn, but orang-orang yang nonton ini berpikiran kalau Bigo itu adalah aplikasi porno. <laughs> bring porn to life, not bring fashion to life. Oke, okay, thanks. Gue tahu tadi videonya nge-lag tapi dia berusaha untuk menjadi youtuber gaming. <laughs> Is that me? Anyway, gara-gara ya apa dari ya apa dari yang ada di YouTube yang bilang Bigo buka baju padahal gak buka baju. Akhirnya mereka yang nonton video itu beranggapan kalau misalnya Bigo Live adalah aplikasi po. Padahal itu aplikasi live. Jadi jangan heran kalau kalian pergi ke Bigo yang hot live, hot live. Itu eh, komennya pada buka semua, buka buka buka buka, buka kayak Instagram hot gitu. Kan komennya ada banyak tuh. Padahal mereka udah kasih gift. Gift itu kayak pulsa yang dikasih ke orang lain, jadi kita bayar. Tapi itu bayar It's kinda messed up, my boy. It's kinda messed up. Rugi ya enggak gitu kan? Why? Gitu. Why? Enggak maksud gua kalau misalnya kalian ke apa? My Free cam atau something else yang situs-situs porno yang live streaming itu lu nggak usah ngomong buka lu lempengin gitu lu liatin gitu kan ceweknya tanpa bilang bukan ter ceweknya dengan inisiatif sendirinya itu cewek bakal buka baju jadi you don't need to say open like in a big that ada banyak banget situs porno yang kayak anonimus gitu nggak situs porno sih kayak 4 itu berbagi sharing gambar tapi anonimus gak ada namanya atau Reddit itu bukan tentang eh bukan foto-foto yang kayak kejadian kecelakaan gitu tapi aja juga buat porno situs porno dibandingin sama aplikasi live ya kalah ini aplikasi live maksud gue live itu kan ada banyak itu ada live gaming live musik live curhat maksudnya kayak narsis-narsis gimana gitu jadi mereka orang-orang yang download video itu mencari-cari porno di antara live live itu it's like lu mau buang air besar tapi nggak di kamar mandi that's what it feel like tapi kan aku downloadnya karena iklan ya semua iklan itu kan harus menjual kalau nggak jual <laughs> nggak dapat duit lagi pula ya kalau misalnya kalian ketemu sama orang Wigo itu kan nggak langsung You never go outside. You will never meet baby girl in the rest of your life. I mean, look at you. All you doing watching Netflix, playing game, I mean, what kind of game is Shadow of War in South Park? What kind of game is that? Nobody play that game, and besides, you don't have new friends because you're supposed to be in college right now. You know what? I can stand your bitch ass. Satan curse? What? Yo! What the what the fuck are you doing, man? What what, what you doing? I'm making content. I'm making content? About porn? Come on, man, you better than this. Remember that song that you have made? anyway, you're supposed to studying SBMPTN right now. I mean, it's been like three months from now. I mean, like, what's good? Hold up, hold up. If I was you and you was me, I mean, how even we talking right now? It's too thick. Yo yo jangan disobek yo itu TKPA ini saintek ini buat IPA gua anak IPS. Oh my god. Oh my No. Thank you. Did I just watch? I don't have any reference movie who said did I just watch. If you have it, tell me. Hi, I'm Nada. If you enjoy my video, click there to subscribe. If you don't enjoy my video, click there to subscribe. I mean, why would you don't subscribe to my channel? Why? Why? way. Get it? Why? I upgraded Y from Corriger to way to way to why? Is that creative? Is this name? That's okay. King. No? I'll stop.